naslovom kam nas pelje vračevalni ukrepi. Vsem se lepo zapeljujem za deležbo prvično številu. Zdaj, ta debodok je odpritven v nizu podobnih okroglih mis, ki jih eh, Iskra organizira po fakultetah eh, Univerze v Ljubljani v okviru svoje kampanje za visoko šolo. Zdaj, najprej nekaj besed o organizatorju. Iskra smo skupina študentov Univerze v Ljubljani, ki je začela eh, nastajati kot odgovor na slabo odzivnost eh, legalnih eh, reprezentativnih eh, institucij študentov na nastalo situacijo v visokem šolstvu in sploh socialnem položaju mladih. Nastala in se hitro razširila po fakultetah v času, ko se na področju visokega šolstva dogajajo pravzaprav spremembe, ki nismo bili priča v zadnjih 20 letih, ko so zelo rekel, prijatelj. Zdaj, iskra ne pristaja na trditev, da je današnja mladina apatična. Temveč vidimo, da je vzrok nedejavnosti ravno pomankanjem informiranja kot same možnosti, da bi študentje izrazili svoje stališče. Zato se iskra za svojo temeljno dejavnost izbrala obveščanje in izobraževanje ter organiziramo vključevanje v študentov v same procese odločanja o stvarih, ki se tičejo vseh nas. Eh, zato smo se v tej smeri lotili tudi eh, organiziranja tega dogodka. Eh, jaz sem Klemen Knes in bom moderiral to okrogno mizo. Po dobri uri vodene diskusije med nami bomo, bomo diskusijo odprli za vprašanja, različno mnenja tudi iz vaše strani. Zdaj na moji levi sedi predsednik visokošolskega sindikata, profesor dr. Marko Marinčič kolega, predsednik Društva Iskre, Aljoša Stomšak, na moji desni pa profesor dr. Eh, Franc Forsnerič, dekan naše fakultete eh, eh, za matematiko in fiziko in profesor dr. Anton Ramšak, prodekan naše fakultete. Tako, na tej točki bi jaz kar začel s prvim vprašanjem, Vlada je junija letos z zakonom o uravnoteženju javnih financ vzela univerzi dobršen del finančnih sredstev. Govorimo o številki nekje med 25 in 30 milijonov evrov. Poleg tega pa ni poskrbila za financiranje zadnjega letnika eh, druge stopne eh, bolonske, bolonskega študija. In zdaj se kar sprašujem, eh, ali že vidimo danes posledice tega finančnega primankljaja pri kvaliteti študijskega in raziskovalnega procesa na, na sami univerzi predstavnik Maričič. Ja, hvala za vabilo. Zelo sem vesel, da sem tukaj in tudi zelo vesel sem, da se je prva okrogla miza iskre ugodila ravno na vaši uh, fakulteti. Jaz prijetno vzdušje je tukaj vzdušje neke odprtosti, ki je na marsikateri Eh, drugi, ki ga na marsikateri drugi fakulteti, eh, ki ga ne, na marsikateri drugi fakulteti ni. Ne. Eh, čutiti je jasno ta pritisk. Um, nekje bolj, nekje manj. Ne. ne vem točno, kje ste vi na uh, fakulteti za matematiko in fiziko, ampak povem vam lahko, da na vseh treh javnih univerzah dejansko že nekaj časa prihaja do krčenja programov, do pritiskov na eh, zaposlene. Eh, prihaja do nekaj vrste premikov, ki eh, se jih niti ne zavedamo popolnoma, stvarih, ker... Ehm, S mislim, da bi mogoče predstavili eh, tukaj eh, nekako, kako se to na splošni eh, abstraktni realni univerzi vidijo te rezi, kako to vpliva na delovanje, tekoče delovanje študijskega procesa, kako to vpliva na profesorje. Ja, jaz lahko to povem, ne, da mi dejansko do začetka študijskega leta, vsaj, če govorim o naši fakulteti, o filozofski fakulteti, nismo vedeli, kakšen urnik bomo imeli. Ne. Do tega trenutka pravzaprav tudi še ne vemo, ne, v kolšnem obsegu se bojo programi sploh eh, izvajali. Mar si kdo ta trenutek še ne ve, ne, kaj točno bo do konca tega študijskega leta eh, predavljal. Mar si kje vlada popoln kaos, ne, to lahko brez pretiravanja, pretiravanja rečem. Ne, je pa situacija, finančna situacija eh, od fakultete do fakultete zelo eh, različna in jaz mislim, da eh, je v tem tudi ena računica našega eh, financerja, ki zelo računa na neenotnost znotraj Ljubljanske univerze. Ljubljanska univerza, po mojem, je ta trenutek na hudi preizkušnji. Ehm, na hudi preizkušnji je seveda tudi solidarnost, ne samo znotraj univerze, ampak znotraj posameznih fakultet. Razmere so pa nekako dejansko kritične. Jaz mislim, da na vaši fakulteti niso kritične. Ne? Eh, marsikjer pa ta trenutek že so. So direktne grožnje z ukinjanjem programov, so dejansko že odslavljanja honorarnih sodelavcev, sodelavcev, ki so zaposleni za določen eh, čas. Eh, moram tudi ugotoviti, ne, da ni nekega pravega, pravega upora zopr to, kar se dogaja. Ne. Ampak o tem bomo verjetno verjetno kaj več povedali, eh, kaj več povedali pozneje. Tako, če bi veš, ti se kje zapravo? Ja, jaz nisem tako pet v eh, organe univerze, da bi vedel zelo točno povedal, kaj se dogaja, ker pač jaz znam povedati isto, kaj do mene pride iz medijev. Um, kar se tiče čisto naše fakultete, pa verjetno vsi, ki študirajo na drugi stopni, vedo, da so se letos pojavili neki zapleti z izvajanjem um, kakšni meri se bo sploh eh, program izvajal, eh, velika kompenzacija. Eh, Programi se izvajajo na dve leti, torej ciklično, ampak se to je v bistvu zelo razumljivo, ker tudi opis študentov ni tako množičen, da bi bilo smiselno izvajati potem te programe za dva, tri študente vsako leto, tako kot bi bilo pač to treba drugače. Ampak koliko, koliko so do mene prišle informacije, je problem predvsem pri izbirnih sebinah pri nas, sicer mislim, da se je potem na začetnem sestanku eh, zelo dober kompromis eh, našel eh, za drugo stopnjo in da so profesori dejansko naredili svojo maksimo v zagotavljanju tega, da se bo študijski proces vseeno izvajal čim bolj po, pro, po programu, pa nemoteno. Verjamem, da z veliko lastne inicijative, tudi pač kakšnega odrekanja, ker financ pač ni, tako da pač vse pohvale, gre pa predvsem za zagotavljanje nekih objektivnih okoliščin študija, ki so pogojene z materialnim statusom. Ne. Po, po podatkih namreč je univerza zgubila okrog 16 odstotkov eh, vseh sredstev eh, v tem letu, pa 19 odstotkov za raziskovanje, eh, kar v bistvu zelo slabo vpliva na, na, na samo te, ta področja. Spet ne vem konkretno, kako je to za naše raziskovalce, ampak dejstvo je, da, da ta absurdna gesta ministra, ne, da, da, da z manj naredimo več, pač enostavno ne gre v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, zaradi tega, ker smo odvisni od nedobre volje, pa od tega, koliko je posameznik dožan, eh, eh, pripravljen eh, svojega časa na meni raziskovalni dejavnosti, to itak vemo, da so naši profesori eh, precej vrhunski in, eh, in, in si res vzamejo čas eh, in ga zelo angažirano namenijo raziskovalni in pedagoški dejavnosti, ampak od objektivnih materialnih pogojev, torej prav od višine sredstev, ki jih vlada eh, za to namenje. Tako da jaz mislim, da sta profesora sicer tu v eh, bolj konkretnih zadevah na našem faksu, pa tudi nas sploh primerna še pred redko na masto več informacij. Ja, hvala lepa. Eh, mislim, da je čas, da sem pravil. objavim številko, res je bil letošnji 8 odstotkov za um, pedagoško delo, pa nekaj več za raziskovalno delo. Uh, zdaj bom tako povedal, torej, ker bom kasneje še več vprašanj, bi se mogoče najprej na tega osredotočil, ki ste ga vprašali. Vprašali ste, ali že danes vidimo posledice finančnega primanjkljaja. Uh, Ja, nekatere posledice vidimo že danes, ki je kolega že omenil, namreč eh, na naši fakulteti smo se odločili, da eh, ugotovili smo, da če ne bomo nič naredili, bomo zelo hitro nelikvidni. Zelo hitro. In eh, zato smo pač z nekaj svojimi redno zaposlenimi profesori se dogovorili za upokojitve. S tem smo, s tem smo seveda naredili dvoj, ne? smo nekaj sredstvo prihranili, ne za letošnje leto, ampak za prihodnje. Mi smo s tem prišli, če ne bi bilo nadaljnih rezov v letu 13, bi s tem prišli na ničelno točko približno. Zdaj slišimo, da bodo še nadaljni rezi. Uh, za leto si imamo pač izgubo, ki jo moramo pokrivati, tako drugače. Uh, zdaj, pri sami, pri sami izvedbi e, študijskih programov je pa tako. Mi smo bili vedno fakulteta smo se zelo konzervativno obnašali. Mi imamo zelo veliko programov, imamo dobre programe, sem prepričan, imamo jih pa zelo veliko. Mi smo šli v neko eh, grozno širitev na drugi bolonski stopni, kar je v bistvu sedaj dobro. Morali smo pa seveda nekoliko eh, skrčati nabor izbirnih predmetov. In ko sem imel pred kratkim, sem sklical izredno sejo študentskega sveta, smo imeli pogovor na to temo in druge pereče teme in sem jih pač v tem obvestil v stavnih fakultete. In takrat smo se dogovorili, sem slišal njihovo mnenje, da njim je veliko bolj pomembno, da izvajamo predmete, kar izvajamo kvalitetno, kot pa da bi jih veliko pahljačo, preveliko morda ponujali. In smo se pač dogovorili, da bomo čim bolj bazili na to. Kje so zdaj same posledice za učitelje? Eh, to pomeni, učitelji, seveda, če jih imamo šest manj sedaj, kot smo jih imeli, to pomeni, da ostali, ki smo, moramo učiti nekoliko več. Zdaj, to se ne pozna od dneva v dan. Kvaliteta zaradi tega morda ne pade takoj. Gotovo pa pade dolgoročno, če se to dogaja. Zaradi tega, ker vsi profesori, sem pripričan, na tej fakulteti delamo pravzaprav neprestano, ne, tukaj v službi, doma in še tako naprej. Tista mantra, ki jo je skušal nadzirati uh, uh, ministerski predsednik, ne, premier v javnosti, da pač profesori delamo zelo malo, Eh, pač kdor misli, da temu tako ne pride sem k nam, da obiskva ne spremlja naše življenje iz eh, en tipičen dan, ne samo tukaj, ampak tudi doma, preko interneta, na razne načine. Skratka, ker ima pač dan samo toliko ur, kot jih ima. In če smo prisiljeni delati pedagoško več, pomeni, da bomo nekje druge delali manj. Ali raziskovalno, ali razvojno, ali eh, karkoli že, ne. Mi pač delujemo na zelo širokem spektru. Tako da mislim, da se bo cel spektr Eh, cela paleta teh posledic se bo šele videla v prihodnih letih, eh, kaj je ta res prinesel. Sem pa pripričan, zdaj po eni strani ne, bi lahko verjel, da glede na slabo ekonomsko stanje v državi, da je res bil nujen, ko so nas skušali pripričati. Po drugi strani zelo dvomim, kaj ti slišim, ravno se o tem bomo še govorili, ampak gospoda profesorja Marinčiča sem ravno kar zvedel, da Eh, in tudi eh, sicer smo že iz drugih verov zvedeli, da za leto 13 je v proračunu eh, ima dejansko minister več denarja, to kar bistveno več, nekih govori se o 45 milijonih, več kot je rebalans leta 2012, da sploh ne vštejem še tisto, kar želi nam dodatno vzeti, nam javnim univerzam. Zakaj bo ta denar porabil, še ne vemo. Torej, z tega stališča nisem pripričan, da so te rezi dobri, Seveda bi se dal diskutirati, ali je bila bolonska reforma in taka, tako širjenje šol, univerz, res potrebno. To ne vem, to je družbeni dogovor. Mi, mi nismo politiki, mi smo politiki sledili, politika je rekla, da naj se univerze razvijamo v smer, da bomo vedno večji procent delež populacije zajemali, da bo vedno več visoko izobraženih ljudi, No, mi smo temu naivno sledili in ravno ko je prišel največji val, vsaj na tej univerzi in na tej fakulteti, največji val um, študija, mislim, teh uh, drugih bolonskih stopenj, ko bi nujno potrebovali dodatna sredstva za tisti petiletnik, ravno tedaj so, je prišla ta recesija in denarja ni, oziroma ga je neki drubiš, tako da v bistvu na drugi stopni delamo popolno zgubo, ki jo pač moramo potem pokrivati uh, prvo stopnjo in že kako drugačnejo. Ja. No, pa mislim, da sem na to točko že dovolj povedal. Hvala lepo. Ok, potem je pa nadaljeval z vprašanjem, kako bi ocenjeval to, da bi ideja, da bi dejansko te finančne primakljaje ja, javne univerze iskale pri študentih. Se pravi, bodi, bi, se, bi se s tem zmanjšala dostopna študija, ker že vidimo, da obstajajo neki načini, različnih oblik eh, iskanja finančnih eh, sredstev življenja. No, glede šolnin, ki so jo omenjajo, je seveda to ena zelo huda pas iz različnih razlogov. Treba se zavedati, da v Evropi nekatere države imajo šolnine, nekatere ne. Torej, angliški, ameriški sistem temelji na šolninah. Potem, ko v Nemčiji šolnin ni bilo nikoli, v Franciji tudi ne, v Italiji ne v Španiji sem slišal, da se zdaj delno upeljujejo in glede tega je treba biti skrajno previden. Predvsem zato, da pač ne odrežemo tisti, ki nimajo finančnih možnosti, so pa sposobni. To je zdaj ena stvar. Druga stvar je pa, recimo, če gledamo starišča različnih fakultet, je, eh, ko se govori o šolninah, zelo nevarno razmišljati o pobiranju denarja že kar pri upisu, recimo nekateri si tako predstavljajo šolnine. V tem primeru seveda eh, je nevarnost v tem, da nekateri študiji, recimo medicina, umetniške akademije, tehnične, kemija, farmacija, tudi mi smo taki, imajo veliko laboratorijev, opreme, materijala in so ti študiji že po naravi sami dražji. In zdaj recimo že tukaj je nevarnost, da bi pri šolninah nekako eh, se to spregledalo in bi na ta način bil recimo študij ali če bi bile opisnine višje, na teh naravoslovnih, recimo, če gledam z našega stališča študij, bi postalo še bolj nedostopno za študente. Tako da uh, je veliko težav s tem v zvezi in vsekako mi močno odklanjamo kakršenkoli prehod na šolnine. Tako da mislimo, da uh, je lahko to samo slabo praktično, jaz ne vidim dobene dobre strani. Morda nekateri rečejo, dobro, dobro bi bilo, bi potem študenti malo bolj resno študirali. To mogoče celo res, da med sabo rečemo, da najbolj bi bila edina dobra stran, da če plača, bi potem za res hodil, ne bi vzel upisnino, eh, se ne bi upisal samo zato, da ima status. Ampak to je, mislim, zanemrljiva dobra stran pri vseh novih slabih. To bi rekel, da je še ne. Ok, potem bi uh, za, za, nekako zaključil ta sklop. Kako je ja. Eh, ja, jaz sem nekaj, se zelo strinjam s tem, kar je profesor Ramšak povedal mislim, ne, to vzad, če za še enkrat odzad, eh, rekel je, da bi imele šolnine več slabih, veliko več slabih strani kot dobrih in da to, da bi študenti bili zato bolj resni. Zdaj, to bi bilo res, če bi bile šolnine na prvi stopni, študenti na drugi stopni, na tej fakulteti, pa kot jaz to pažem, so zelo resni, izjemno resni. Pravzaprav nekaj malo presenečeno, no? tako, tako da to sigurno ne bi dosegali tega cilja. Jaz sem uh, eh, dolg časa živel in delal v sistemih, predvsem v Ameriki, kjer šolnine so, ampak je eh, temu prilagojeno vse. To se pravi, eh, šolnine eh, so, ampak na, lahko so tudi visoke na privatnih univerzah, ampak imajo sisteme, kako ponudijo najbolj sposobnim za svoje šolanje in tudi manj sposobnim ponudi država državne kredite z minimalnimi obrestmi, ki jih odplačujejo šele, ko so zaposleni. Skratka, cel, tudi v Angliji je podobno, skratka, cel sistem je zgrajen tako, da to ni zelo boleče. Eh, medtem ko se bojim, da v našem kontekstu slovenskem bi pa eh, to bil izjemno hud res, ker seveda država ne vem, bi gotovo dolg časa rabila, da bi te stvari postavila. Eh, če gledam študente naše fakultete, vidim, da jih je veliko prihajajo iz socialno šibkih okolij. Talent za matematiko in fiziko ni porazdeljen, tako, kako bi rekel, podobno kot družbeno bogatstvo. Ne? Kakor ne. In mi bi bili tukaj zelo pod udarom. In <clears throat> že tako imamo na drugi stopni, se razmeroma malo študentov, če bi bile šolnine, da bi bile primerno velike, da bi to res pokrile ta študij, bi bile neznosne, če bi eh, dosegli, da bi šolnine pobirala univerza, kot je to na zahodu, da univerza pobira enako šolnino za vse šole, potem je pa proporcionalno deli glede na potrebe. To bi seveda bilo boljše, ampak uh, to bi pa pomenili tudi bitke, najbrž potem znotraj univerze. Ja. Tako da, Hvala lepa. Poslušaj, vsi komentirati, ker jaz tudi mislim, da je to v resnici eh, edino pomembno vprašanje. To, kar se zdaj dogaja, jasno vodi k komercializaciji visokega šolstva, kar jasno vključuje šolnine. Vse šolnine so zapisane v nacionalnem reformnem programu, ki ga je vlada že zgodaj spomladi poslala v Bruselj tako da tukaj seveda se naši financijari močno sprenevedajo. Um, ali pa mogoče niti ne, ker ministra uh, veliko krat slišimo, da je uh, izobrazba tržno uh, blago, da je um, visokošolsko izobraževanje globalen uh, posel, veliko o konkurenci. Um, no, mogoče je treba v tem tudi povedati, da so po eni strani um, tukaj javne univerze na preizkušnji. Njihova kredibilnost je tukaj na preizkušnji. Ali bodo odločne v tem, da hočejo delati za javno dobro, ali bojo pa tudi one podlegle temu pritisku komercializacije. Uh, javne univerze niso brezmadežne, kar se tiče plačljivih oblik Eh, študija. Mnogi, ki tukaj sedite, tega mogoče ne veste, ampak eh, še pred tremi leti je financiranje univerz eh, v celoti temeljilo na nekem številčnem kriteriju. Koliko študentov imaš, koliko študentov spraviš do diplome, ne glede na vse ostalo. Univerze so prejemali denar sključno po glavi. In to je imelo zanimive učinke. Nekatere fakultete so videli v tem eh, priložnost, so um, po eni strani ne, um, povečevale upis na redni študij, eh, povečevale, kot se je tem reklo, prepustnost do diplome, po drugi strani so pa tudi umetno omejevale redni upis, kateri je bil že dovolj velik in so potem preostalih študentov, tisti, ki so prišli noter, preusmerile na samoplačniški izredni študij. To pa ni bil študij ob delu, študij namenjen tistim, ki so dopolnili službi, ampak je šlo samo za samoplačniško obliko rednega študija. To je ta trenutek zakonita oblika uvajanja šolnin. In na nekaterih fakultetah v Sloveniji eh, se ta model spet vrača. V preteklih letih je izredni študij, tudi zaradi padanja upisa, ehm, se zmanjšal na minimum. Zdaj bo pa verjetno spet začel naraščati. Na nekaterih fakultetah so že, v Mariboru konkretno, ehm, to naredili, omejili število upisnih mest na rednem ehm, študiju in prišlo bo do tega, da bojo pri istem predmetu še sedeli študenti ne, ki so deležni brezplačnega izobraževanja in študenti, ki za študij plačujejo. Um, druga stvar, drug primer, ki se mi zdi pa zelo uh, ilustrativen, je pa primer, ko morajo celo uh, zaposleni, v primeru glavnem asistenti, na nekaterih univerzah, na nekaterih fakultetah sami plačevati šol, celotno šolnino ali pa del šolnine, uh, za doktorski študij. In tukaj sem jaz obazil nekaj zelo eh, zanimivega, zelo simptomatičnega. Eh, v nekaterih primerih so potem sklenili z temi svojimi asistenti pogodbe o izobraževanju, eh, v katerih so se morali ne, ti asistenti zavezati, da bojo plačali, če delež šolnine. Istočasno se pa zavezati, da bodo ostale, ostali zaposleni na tej fakulteti toliko in toliko let. Sicer bodo tisti dele šolnine, ki so ga bili oproščeni, morali vračati. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da um, univerza na nek način sama ne verjame popolnoma v učinke izobraževanja. Ne? To pa je verjetno uh, že ena zelo kritična točka. Uh, univerza po eni strani ne, uh, ne vidijo te naložbe, zaračunava doktorski študij ne, nekomu, ki ga je bila pripravljena za nedoločen čas zaposliti kot uh, asistenta, po drugi strani se pa vendar le boji, ne, čeprav ne verjame v učinke uh, študija, da jo bo ta človek po dveh letih, ko bo imel v žepu doktorat po francosko poblizu in to svojo izobrazbo unovčil nekje druge. Mi smo čisto prepričani, če ima izobraževalne učinke, če je izobraževanje sploh donosno. Ja, jaz bi dodal samo dve točke. Eh, v javnosti se vse prepogosto sliši nek predsodek, da so pa družbeni, eh, družbo nekako naravoslovni študiji v primerjavi z družboslovnimi študiji eh, bistveno bolje financirani, da nimajo teh težav. Ne. Eh, ravno nasproten primer je recimo fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, kjer se nekako po nekaj letih postavlja dokaj kvaliteten študij naravoslovja, matematike, fizike, Eh, pa vendar imajo zelo, zelo velik eh, problem z financami. Ne. Eh, oni bodo najbrž naslednje leto bistveno, bistveno zmanjšali redni upis in vsi ostali študentje bodo prisiljeni plačati čolnivo. In to za nek naravoslovni študij, ki se pač danes smatra kot ne, zelo dobra naložba. Pa ne govorim tega zato, ker bi želel sam podpihovati to deljenje, ampak zato, ker vidimo, da tudi vlada ni konsistentna sama s sabo, in da je primarno namen nekako vrčevanje, eh, ne pa kakršnokoli eh, kakorkoli drugega. Ne? Um, no, se to je zanimljivo, da se ne čuči čuči. Potem lahko... Ne, oziroma kaj ostali še. Ehm, drugače pa mislim, da je eh, prišolnina zelo pomembno vprašanje ehm, pri tem legitimiziranju, da jih sploh uveljavimo, ali si lahko študij brezplačen, torej sploh privoščimo. Ne? Eh, zgolj z odgovorom ne, namreč uh, lahko na nek dostojen, argumentiran uh, način um, predstavimo šoline kot edino krep. In tu bi rad povedal, da obstajajo številni zgledi nekako progresivnih držav, ki imajo zelo visoko kakovost visokega šolstva v Evropi, od nordijskih držav pa Nemčije, ki, ki dansko še čuline poznajo, pa imajo pač zelo kvaliteten študijski program. Ehm, Drug problem tukaj, <clears throat> drug, druga stvar, ki bi pa jo želel povedati, pa je, gledajte, univerzo smo ustanovili pred 90 leti v razmerah, ki niso ni, kjer družbeno bogatstvo niti približno ni bilo toliko akumulirano v neki državi, kot je danes v Sloveniji. Res je, da smo uh, v obdobju recesije, ohlajanja gospodarstva in da pač uh, finančni prihodki se zmanjšujejo, ampak še vseeno se mi zdi zelo absurdno govoriti o šolninah danes, če smo si pa lahko recimo privoščili pred 60 leti, eh, brezplačno študi privoščili pred 60 leti, ko je šlo za bistveno drugačno situacijo eh, in je družba lahko podpirala eh, brezplačno študi, čeprav je bila bistveno manj razvita in je imela bistveno manj družbenega bogatstva. Zdaj, eh, nekako v luči vseh teh ukrepov in spremen, ki se dogajajo v visokem šolstvu, pa je vlada v parlamentarno proceduro uložila eh, eh, novelo zakona o visokem šolstvu, tako da tukaj bi zdaj najprej vprašal, kakšne predvidene posledice bo imela pa, imela pa ta nova, nova zakonodajna področja visokega šolstva. Kaj se nekaj Jaz sam še pred nedavnim nisem bil redno pravljac uradnega lista, da sem pa to nažalost poslal. Eh, zakaj tukaj gre? Ne? Eh, to o finančni stiski smo že slišali, čeprav, kot je gospod dekan ne, že prej eh, omenil, ena zanimiva informacija, ki je bila tudi ta ponedeljek objavljena v delu. V proračunu da leto 2013 je dejansko 45 milijonov uh, več denarja, kot, um, kot so ga univerze dobile po rebalansu za leto 2012. Se pravi, ne, nam je včasih težko razumeti um, te procese, ki se dogajajo globalno. Se zdi mogoče preveč eh, abstraktna ta informacija, da vsak dan odide iz Slovenije 6 milijonov evrov v davčne oaze, od tega se vrne nazaj samo, se vrne nazaj samo 3 eh, milijone. Ta informacija se mi zdi preveč eh, abstraktna in zato nismo sposobni vcelati dojeti razsežnosti teh procesov in potem pasivno sprejemamo kot naravno katastrofo. Eh, v resnici gre pri varčevanju pogosto samo za redistribucijo, samo za prerasporejanje imetja, za privatizacijo eh, javnih dobrin. Največkrat seveda gre za prerasporejanje tistega, kar je. V tem konkretnem primeru se pa enkrat pokaže ne samo, da denarja ne manjka, ampak da ga je zelo vedno več. Mi bomo jutri eh, predstavniki sindikatov, ko bomo eh, na sestanku pri ministru, eh, postavili samo to vprašanje. Torej, kakšna je predvidena distribucija tega denarja? Ja, Povezano sem prepričan, da tega odgovora tudi ne bomo dobili. Mogoče so ga dobili danes rektori, kot slišim, so bili na sestanku s tremi eh, ministri, ampak mogoče lahko pustimo ta ugibanja, ne, kam bo šlo teh 45 milijonov plus še 8 odstotkov, koliko bodo odrezali eh, univerzam, ta ugibanja lahko pustimo za poznejši čas. Mislim pa, da odgovor si poznate. Um, Torej, denar je, ne? ampak finančna stiska, finančno stisko je treba na univerzah, na javnih univerzah umetno ustvariti, zato gre tukaj. Novela zakona o vsakem šolstvu pa eh, prihaja univerzam na pomoč, ampak na tak način, kot si univerze niti ne želijo. Naprimer, z povečevanjem pedagoških Eh, obveznosti, neomenjenim povečevanjem pedagoških obveznosti, ki so zdaj zakonom eh, določene. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo nekateri delali več, drugi bodo ostali brez službe, čisto preprosto. Eh, brez olepševanja. Gre za to. Za mehanizem, ki bo omogočil elegantno odpuščanje. Ehm, zanimivo je tudi, da um, tukaj nekateri ne, akademski delavci pokažejo eh, neverjetno stopnjo požrtovalnosti, ko so dejansko pripravljeni prevzeti nase to breme, ne, ko tudi javno izjavljajo, izjavljajo, izjavljajo, da so časi težki in da je treba zatisniti pasove in delati več, ampak to je požrtovalnost na račun nekoga drugega in na ta način so seveda požrtovani predvsem tisti, ki so najbolje situirani znotraj eh, univerze. Druga stvar, ki se hoče zgoditi z spremembami zakona o visokem eh, šolstvu, je pa sprememba sestave sveta nacionalne agencije za kakovost, katere namen je nadzor nad kakovostjo v visokem šolstvu, tako javno kot zasebno. Eh, ponovim, ne bi imela, ne bi večino članov v tem svetu agencije določala vlada in sicer po disciplinah. Se pravi, univerze, fakultete, tako dalje, bi same predlagali kandidate, ampak izmed teh predlaganih kandidatov bi potem izbirala eh, vlada. Veliko se govori, sem predolj, Ne, mogoče, če bi samo najprej razložili, kaj sploh je nacionalna agencija, ker se ja. zdi, da tukaj vsi še ne vejo, kaj je ta agencija. To je, to je tipska ustanova, če tako rečem, ki jo ima vsaka članica Evropske unije, ki jo imajo številne nečlanice eh, Evropske eh, unije. Naben namen tega je seveda nek zunanji nadzor, ki lahko pomeni tudi šla, obliko zunanjega eh, pritiska, ne, pritiska najbolj ravno v smer eh, neke komercializacije, svoje, torej povezovanja z eh, gospodarstvom, ampak v smislu neke kratkoročne, eh, neke kratkoročne eh, donosnosti študija in raziskovanja. Eh, različno od dežele do dežele je to, ne, ponekod eh, ima v resnici taka inštitucija lahko tudi zelo korisne učinke, ponekod pa ponekod pa eh, pritiska na eh, univerze na ta način, kot sem že prej omenil. Zdaj, v Sloveniji smo imeli sprva svet za visoko šolstvo, ki je bil nekaj časa že zelo blizu tega, da pride v postopke mednarodne akreditacije. Potem je država ustanovila nacionalno agencijo za kakovost, ki se je ravno tako eh, vključila v te kandidature za sprejem v mednarodne eh, inštitucije. Eh, v primeru, če bo zdaj prišlo do te spremembe in do tega političnega posega v sestavo eh, nacionalne agencije za kakovost, se verjetno ta mednarodna akreditacija odmika v daljno prihodnost. Veliko se govori, se pa vračam na tisto točko, veliko se govori o političnem prevzemu, o politizaciji eh, visokega šolstva. In sigurno je tudi nekaj na tem. Slišali smo, eh, oziroma brali smo, to je zapis direktorja, vršica dožnosti direktora direktorata za visoko šolstvo Boruta Rončeviča, da stranke slovenske pomladi potrebujejo svojo lastno izobraževalno in informacijsko inf infrastrukturo. Gre za politični načrt, se ga niti ne skrivajo. Ampak ne gre samo za to. Eh, gre za politični nadzor, gre pa tudi za eh, slabljenje nadzora. Gre za to, da bodo na nekaterih interesno določenih točkah člani te agencije zamižali na eno oko ali pa na dve očesi. Zato gre. Med drugim se predvideva tudi ena zelo nevarna sprememba glede akreditacij visokošolskih eh, ustanov, po kateri bodo lahko tiste visokošolske inštitucije, ki bodo zamudile rok eh, za ponovno akreditacijo, so torej za reakreditacijo, zaprosile za prvo akreditacijo še enkrat. Kar pomeni, da se bodo izmaknile nadzoru, da se bodo izmaknile um, eh, evaluaciji eh, in verjetno imajo tak interes predvsem novo nastale zasebne fakultete. V Danski univerzi se to vrstne evaluacije ne bi bilo treba bati, komu drugemu pa najbrž že. To je ena zelo nevarna sprememba. Tretja sprememba, sem to res zelo predolj, sem dobil pač tako vprašanje, Eh, tretja sprememba je pa internacionalizacija, ne, je pa prost vstop tujih visokošolskih um, inštitucij na tamoš teritorij, če tako rečem, jasno spet brez nadzora. No, mogoče uh, ena od stvari, ki je bila že večkrat omenjena, to, da je v tem noveli in tu se se debatira o tem, koliko delajo profesori, mogoče en detalj pojasnim, je že bil delno, pa še enkrat. Eh, dejansko, pod trenutni zakonodaji, je polna profesorska obveznost 6 ur na teden in potem, seveda, minister, predsednik ali pa nekdo tako reče, ja, pa samo 6 ur delajo. Zdaj, eh, tukaj je odgovor vedno, kako se meni zdi, najenostavnejši v tem smislu. Slovenija se mora odločiti, ali bo imela univerze, ali univerzo, kvalitetno univerzo. Zdaj, če odgovor ja, potem ta univerza mora biti taka, kot so druge kvalitetne univerze. In zdaj v Evropi je praktično težko najti univerzo, kjer bi profesor učil šest ur. Ponovadi je veliko manj. Gre za to, da mi recimo predavamo od šest pa tudi do osem, eh, dva ali celo tri kurze, to pomeni tri, dva ali tri različne predmete. Sami veste, da istega profesorja vidite pri različnih predmetih zelo v istem letu. Zdaj, v čem je stvar? Recimo v Nemčiji, oni eh, profesori predavajo en kurs in to je praviloma bistveno manj kot 6 ur na teden, recimo 4 in še 2 ure konzultacij. Enako je vam, je skratka skor posod. Sveda obstaja tudi inštitucije, koliđe recimo eh, v Ameriki, ki so na bistveno nižjem nivoju, kjer se ne, da, kjer se ne dela raziskav, kjer je nek umestni korak med srednjo šolo in univerzo, tam se uči več. Ampak če govorimo o univerzah, o takih, ki so možne, oziroma sodijo na neke lestvice, možne eh, uvrstitev lestvice, potem je pač izkušnja pokazala, da je šest ur že veliko. Namreč, kaj mora profesor narediti? Kvalitetno pripraviti predavanje in raziskovati in potem objavljati članke in ko predava, predava praviloma iz tistega področja, kjer objavlja članke in je strokovnjak. Ni, ne, da si vzame neko vladnico ali knjigo, se nauči in potem predava. Sveda, to bi bila srednja šola, to ni potem noben problem, razen da fizično zdržiš 20 eh, ur ali koliko je pač normativ. Tako da tukaj, ko se o tem pogovarjamo, eh, je ponavadi veliko neznanja, ljudje enostavno ne razumejo, zakaj gre in dejansko pomislijo, jaz je 6 ur, noben problem. Eh, nekdo je lahko rekel, vsej pravzaprav ne vem, dobo zdravnika, kdorkoli od teh poklicov, ki so, ki temelijo na višji predhodni izobrazbi, tudi ne dela 8 ur uh, vrtanja iste stvari. Pač, uh, tisto, ko si v uri, je samo finiš. Kot uh, na koncertih, koncert, njim, te, ki igrajo, ne igrajo 20, pa 40 ur na teden, ampak na koncu pokažejo, kaj so pravzaprav delali cel teden. Zdaj, to, ko mi predavamo, dejansko pokažemo, Eh, kaj je rezultat našega dela, ni to naše delo. To se mi zdi, da se pogosto enostavno zares ne ve, ne probi se enkrat poudarja. To bi bil recimo moj komentar. Še kakšen komentar ne ja, ja, Vseeno mislim pa, da ne moremo mimo tega, na kak način je sploh eh, novela v zakonu o visokem šolstvu prišla na dnevni red. Poskušali so jo eh, potisnili skozi neka zadnja vrata na tak način, da smo jo dali v izreden eh, postopek z argumentacijo, da če te novele po nujnosti zelo hitro ne sprejmemo, eh, potem eh, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru ne bosta prav čas reakreditirani, da bi lahko naslednje leto veljavne programe izvali. Skratka, da bi naj naše diplome bile neveljav s prihajajočim šolskim letom. Ehm, Pač tu gre očitno za, za zelo velik interes, eh, da se je ta novela speljala skozi in že zaradi tega je potrebno eh, zelo pazljivo, pazljivo in odaljeno pogledati. Jaz mislim, da so profesori zelo dobro eh, evaluirali njene pomenkljivosti in nevarnosti. Je pa res, da že sam svet napisa zavrnil ta očitek vlade, torej naše diplome v nobenem primeru ne bi bile ogrožene, Enako pa je storila tudi rektorska konferenca, tako da pač tu šlo za čisto uh, eh, absurdno izmišljen uh, razlog za, za postavitev te novega. Kako pa je glede ustanavljanja novih eh, privatnih visokošolskih institucij, delno se tega že dotaknili, ko se uh, Ja, se vemo, uh, odkar smo postali samostojni, se je ustanovilo kar nekaj, uh, najprej ena javna, uh, pa kar nekaj uh, privatnih visokošolskih institucij. Eh, kdorkoli deluje po mojem na neki eh, javni univerzi, vam bo povedal, da je kvaliteta, pač pa verjetno ne zaradi eh, pozitivnega bajasa do vlastne fakultete, da, da je pač standard znanja popolnoma nekaj čisto drugega. Ne? Te zasebne visokošolske institucije se namreč v bistvu manjši meri eh, ukvarjajo z nekim raziskovalnim delom, ki bi, reš, ki bi res potekalo preko zelo obeljavljenih struktur in revij. Eh, so pa zelo problematične za samo javno univerzo, tako našo kot ostali dve, zato ker v primeru, ko imamo eh, študente, ki niso socialno zelo, eh, ki nimajo socialno dobrega ozadja in si težko privoščijo študij v mesto eh, Ljubljani, Mariboru ali na Primorskem, se raje odločijo za nekako samostojen visokošolski zavod, ki je mogoče geografsko njim bliže, celo njihovem kraju in točno zaradi tega eh, razloga študirajo tam. Na tak način pa naša univerza eh, zgublja tako na potencijalnih kadrih, eh, ki potem zapadajo neke zavode, ki niso na nivoju, kot tudi sami študentje zgubijo ne, na, na, na možnosti svoje uveljavitve in gradnje univerze. Vseeno ne smemo biti pa to, toliko kritični, ne, obstajajo neke redke izjeme, ampak dejstvo je, da si ravno ta vlada že v času mandata 2004-2008 poskušala nekako uh, ustanoviti svoje visokošolske zavode, zdaj uh, ne bom novenega tu omenil in to čisto iz, uh, iz, iz lastnih ideoloških interesov, vemo, da se na tem zavodu uh, poučuje stvari, uh, ki so pač čisto, uh, čisto naravni političnih programov, tako imenovanih pomladnih strank, uh, tako da dejansko obstaja ta nevarnost, ki je omenil že gospod Marinčič, da je ta novela bila dejansko organizirana zgolj na tak način, da bi se mogoče ustanovila še javna univerza v novem mesto ali pa zasebno v novem mesto, pa v celju, eh, kar je eh, vršilec dožnosti eh, generalnega sekretarja v celotni svoji akademski preteklosti že večkrat zagovarjal, kar pa, po, kar pa posredno pomeni tudi realokacijo finančnih sredstev iz naše in ostalih javnih univerzno te zasebne, bodi si pač neke nove javne institucije, zato ker zasebne so pač po imenu, ampak eh, v glavnini se jih še vedno financira iz javnega proračuna. Tako vse. Tako, to več je nekrat, če bi si pošli komentar na nekaj. Ja, bi pravoči še jaz nekaj <clears throat> komentar dodal na to temo, ne, kako interpretirate, oziroma kakšno je vaš pogled na ustanavljanje na onih inštitucij. Zdaj, ehm, privatne inštitucije obstajajo praktično posod, in a, temu, proti temu se seveda ni smiselno boliti in tudi ni razumno se proti temu boliti, kar pa mene moti, je naslednje. Ne? Te inštitucije bi morale biti potem zares privatne, ne? kot je to praksa druge, ne? pa da se, kot je bilo že povedano, z javnim denarjem, ki se ga jemlje dobrim, kvalitetnim javnim inštitucijam potem privatno ustanavlja, to je preprosto divja privatizacija. Uh, seveda, te uh, samostojne, manjše visokošolske organizacije posebno lahko zapolnijo kakšne niše, ki jih veliko univerzo ne pokrijejo. Ampak, eh, če pa gledamo, kako naj bo eh, osnovan visokošolski prostor v Sloveniji, to po mojem mnenju, če gledamo mednarodne primerjave, po mojem mnenju je prostora za dve dobre javne univerzi. Dve taki, ki bi lahko bile eh, vidni mednarodno in na takih univerzah je nujno, da so pogoji primerljivi z mednarodnimi pogoji, včeraj že profesor Lepšak govoril, ne? tukaj zdaj pride do teh razlik, koliko je neposredna pedagoška obveznost na enih in na drugih šolah. Ne? Če pogledate v Ameriko, Ameriko, ki ima izjemno pestro paleto visokošolskih organizacij, takih in drugačnih, boste videli to, kar je profesor Lepšak rekel, dobre šole, tudi javne ali pa privatne, imajo um, nizke pedagoške obremenitve, ampak za svojo ceno. To so pač najboljše inštitucije, ki so raziskovalne v samem vrhu in, in sicer, ne, medtem kot uh, imate pa community college, ki so pa čisto nekaj drugega. In, uh, tako da jaz mislim, da, da še enkrat ponovim, da tukaj res v Sloveniji imamo že sedaj preveč, ne, štiri so verjetno preveč. Slišimo, da imajo manjše dve, novejše dve hude probleme z študenti, tukaj bo vprašanje, če bo to zdržalo, sploh ne. No prejšnji minister je bil to prepričan, oziroma jaz sem velikrat sodeloval v pogovorih s prejšnjim ministrom, prejšnji vladi in on je to zagovarjal javno, ne? zdaj se je pa plošča obrnila. Uh, to je en del ne? te diskusije, ki javne, ki bi morala biti narejena. Drugi del je seveda tudi, to sem že prej omenjal, ne? da morala biti javna diskusija, v katero smer želimo iti v bodoče, ne? kolikšen delež populacije želimo zajemati na univerze, Mi smo, kot sem prej rekel, pač podlegli politiki, da smo sledili temu vedno več, smo prišli do 70 odstotkov, sedaj smo ugotovili, da najbolj to nima pravega smisla, ker po drugi strani pa vidimo v Sloveniji, če vprašate gospodarske družbe, kakšnih profilov jim primankuje, eh, ne takih zdaj višjo izobrazbo, ampak raznih drugih. Eh, to se nam vse sesuva, mi moramo zdaj eh, najemati za določene storitve firme iz tujine, ker mislim, naše gospodarske družbe niso več sposobne določenih stvari opravljati. To so ti realni problemi. In če se bomo enkrat dogovorili, kakšen delež populacije želimo na, v teh univerzah, potem bilo to vse lažje. Uh, mi moramo še en signal dati uh, politiki, namreč, da se univerze ne moramo dnevno prilagajati željo politike. Iz leta v leto 8 odstotkov gor, nekaj odstotkov gor, uh, pa spet 8 odstotkov eh, dol, ne, to ne moramo, ker mi nismo neka trgovina, ki lahko zaposluje in odpušča ljudi dnevno. Ne. Mi, mi smo zelo specifični, mi gradimo svoje kadre tekom dolgega, dolgega postopka, ne, preto nekdo ne samo doktorira, ampak da pridobi habilitacijo, da res postane mednarodno vidni znanstvenik. Ne, to je uh, življenjska investicija in, in takih ljudi odpuščati, ne, to je katastrofa, to je res nacionalna katastrofa. Ne? Tako da mi rabimo stabilnost, tudi če bi bila na malo nižjem nivoju, kot je sedanja, ne? ampak stabilnost. In eh, mi smo želeli, s prejšnjim ministrom smo se o tem pogovarjali, tudi s tem rektorjem našim, eh, s profesor Krajovnikom, ne? da bi šli v, zavedati se moramo nekaj, česar še danes ni bilo povedano. Da Slovenija od zadnjih, od leta približno 2010 dalje, sploh nima modela financiranja univerzum, sploh, sploh ga nima, to vas bomo morda presenetili. Prejšen model je bil, kot je že profesor Marinčič povedal, je temeljil zgolj na številu študentov plus številski faktori, ki povejo na kakšni fakulteti študira. To je imel zelo slave posledice, ker se je grabilo študente in se je spuščalo kriterije in tako naprej, skratka za kakovostjo to ni združljivo. No, eh, potem se je pa to, eh, ta način leta 2010 prekinil in zdaj smo v zatečenem stanju. To je tudi razlog, recimo, zakaj naša sorodna inštitucija FNM, Univerza v Mariboru, ki v prejšnjem uh, obdobju ni uspela zaradi uh, čist političnih razlogov, ne, ni uspela akumulirati dovoljšne dote, je sedaj v velikih težavah zaradi tega. In uh, tukaj nas čaka zdaj v bistvu grajenje nekega novega sistema. Uh, čaka nas tudi to, da bi bilo, kot veste, je ustavno sodišče razsodilo v letošnjem letu, da bi morala biti Um, financiranje dejansko opredeljeno z zakonom. To je dejansko v ustavi napisano in še vedno ni. Ne? In zdaj, kar je še huje, je to, kar še ni bilo danes povedano, da je v sedanji, ne vem, a je to v zakonu, a je tem, zdaj se naspomno, a je v tej noveli zakona, a kje piše, ampak vem, da piše nekje, da minister lahko po drugi, ob dru, v primeru druge um, um, drugega rebalansa eh, proračuna v nekem koledarskem letu sam razdeli sredstvo univerzama. A si zamislite to? Minister jih lahko sam razdeli. No, mogoče sem nekaj predolg na to temo. Eh, jaz bi prav na kratko dodal, če se pogovarjamo o privatnih univerzah. Eh, mogoče ni znano, da je, da je zelo nizka zaposljivost neljubljanske univerze. Prav diplomanti na podobnih programih, kako se izvajajo v Ljubljani ali pa na tudi v teh privatnih, poprivatnih univerzah eh, so diplomanti neprimerno bolj zaposljivi, če diplomirajo v Ljubljano. Zdaj, na fiziki, matematiki, pravzaprav nimamo direktne konkurence, mi težko ocenujemo. Pravzaprav naši, naših nezaposlenih še vedno skoraj ni, ampak eh, nekateri drugi programi, ki se dejansko podvajajo, se izkaže v praksi, da so te eh, res očitno periferne inštitucije, dejansko periferne na polju zaposljivosti. Tako da nobena resna firma pravzaprav ne vzame teh kadrov. Uh, to je mogoče manj znano, pa je treba podariti. Lahko sam še repliko, to je povsem res, kar pravi, jaz se s tem zelo strinjam. In te šole so v veliki meri, te šole obstoječe privatne, so v veliki meri, kaj so zadnje leta delali? Izobraževali so kadre za javni sektor, kadre, ki recimo so že bili ljudje, ki so že bili zaposleni s prenisko izobrazbo, ker smo si pa zmislili, ne, da mi kot država želimo imeti vse ljudi visoko izobražbo, najmanj sedem skozi eno stopnjo. In te, ki so zdaj v zatečenem stanju bili, seveda skozi resne šole ne bi mogli iti, pa skozi takele šole lahko prideš in potem formalno, zdaj imamo pa sistem jav, plač javnih uslužbencev, formalno torej konkuriraš za isto delovno mesto kot um, nekdo iz resne šole, Seveda pa, kot je že profesor Ramšak povedal, gospodarstvo, če ne ta hip, pa uh, bo pa hvalo, se bo jasno videlo, koga želijo in koga ne želijo. Javni sektor je pa malo manj diskriminatoren, tukaj ne mislim zdaj univerz tukaj, ampak druge področje javnega sektora, administracija in tako naprej. Tukaj je bilo veliko škoda narejeno in tako se jaz ne predstavljam ne, vloge privatnih šol. Jaz se jo predstavljam drugače in upam, da bomo v to smer prišli zdaj bi počas šli na zadnji sklop, eh, tematski sklop te okrogne mize. Eh, in sicer bi postavil eh, še to vprašanje. Sicer minister za visoko šolstvo, super minister, konstantno opozarja in vidi dolgo vodstvo fakultet kot kriznih menedžerjev, to je tudi eksplicitno rekel. Se pravi, na nek način pričakuje, da se bo vse, da se bo vse, vsako vodstva prilagodila na finančne reze in navznotraj naredila določene racionalizacije, zdaj bodi si pri eh, skrčanju materialnih sredstev, bodi si s prerazporejanjem urnih obveznosti, bodi si z, kako smo slišali, z nekim eh, posrednim iskanjem finančnih sredstev pri študentih. Eh, in zdaj bi skoraj direktno vprašal profesorja naše fakultete, kako, kako se bo, kako se nekako bomo odzvali na destruktivno trepo visokem šolstvu in če če, če, če je vodstvo pripravljeno eh, prevzeti to vlogo kriznega menedžmenta. Ja, mislim, da smo bili to že prisiljeni. Zdaj to ni vprašanje, da smo pripravljeni, mi smo bili to prisiljeni. Verjetno veste, da zakon predvideva uh, za menedžerja, v našem primeru tudi dekana, ne? da če uh, posluje neracionalno, lahko grozi tudi zaporna kazen. Ne? To je kaznivo dejanje postavljeno, tako da mi smo že v tej vlogi. Ne? Ja, prosim, rektor je razmitljen. Tako, malo, no, v resnici rektor, pa tudi dekani, ne, ker smo uh, v veliki meri tudi samostojni. Um, ehm, skratka, uh, eh, gledajte, številke so naslednje. Na Ljubljanski univerzi je bilo v recimo tam okrog leta 2007, sem slučajno vam podatke za takrat, ko sem se veliko s temi financami ukvarjal, to je bilo za časa rektorce, profesor Kocijančičeve. Takrat je bila poprečna uh, eh, poraba sredstev za plače na univerzi v Ljubljani 75 odstotkov. Proračuna za pedagoško dejavnost, da se razumemo, za neposredne plače. Eh, seveda varira od, eh, od fakultete do fakultete, je bila vedno zelo visoka na akademijah, eh, nekoliko nižja na drugih šolah, kjer je več, kjer je več kot še laboratorijskega dela in raznih eksperimentov in tako naprej ampak uh, zdaj je pa po zadnjih podatkih, ki jih imamo, je ta odstotek narastel na 82 odstotkov, poprečje. To je bilo zdaj za letos, če bo seveda, če bo, no zdaj si pa predstavljate, če naredite res še 8 odstotkov, uh, kje smo potem? Če pa ne dodam, da je več fakultet, med drugim, mislim, da najmanj pet fakultet oziroma akademij, že zdaj le v bistvu več kot 100 odstotkov porabljajo za plače. To se pravi, da dejansko potrebujejo solidarnostno pomoč cele univerze. Ne? Eh, tako da zdaj eh, tukaj delam neko, mislim, kako boste kaj prišparali? Mi smo na naši fakulteti, ko smo videli za letos, da 8 odstotkov moramo prišparati. Verjetno veste, da smo, da je univerza, vse univerze so rekli ministri v spomladi maja, da če je treba prihraniti 8 odstotkov, bi se prstrinili pač z zniženjem plač. No, ampak sindikati tega niso sprejeli, potem je prišel do tega, da pač, kot veste, plače so se krati zvišali in znižali neto efekt za našo fakulteto, je bil en dober odstotek prihranka, samo na plačnem sektorju, na ostalih delih pa seveda na materialni stroški pa ne moremo, uh, brez kakšne hude restrukturiranja, ki je bistveno prihraniti. Tako da odgovor je potem da jasen, če dobimo še nadalje res, eh, kaj nam preostane, ne, ne prav veliko. Kaj pa preostane akademijo, mi pa sploh ni jasno. Spravo, uh kako vsi se pa nekako eh, študentje, povezali eh, s profesori, odzvali, eh, kako bi... Ja, najprej en komentar no, na, na to stanje na univerzi. No, ehm, Koliko slišim, zame čas se veliko pogovarjam študenti iz drugih fakultet, predvsem iz akademij, pa tudi z filozofske fakultete in realnostko stanje predvsej kritično. Recimo na akademiji za glasbo in za teka streha ne morete ga popraviti. Ehm, mislim, da že več kot eno leto niso zamenjali kartuše v printerju eh, od eh, tajnice. Pač stvari grejo res do absurdnega nivoja. Ehm, tako ali tako se že predavanje izvaja volontersko. Eh, recimo na Agrofoteo mislim, da je poprečen deloma obveznost več kot 12 ur že in gre za čisto volontersko delo ehm, nekaterih profesorjev na Akademiji za likovno umetnost pa so že številne programe, recimo kiparstva, preprosto ukinjene na drugi stopni, zato ker pač nima denarja. Eh, drugače pa po mojem je potrebno vseeno končati to mizo eh, nekako s tem, kaj naprej ne. Eh, zdaj, po eni strani je razumljivo, da zaradi gospodarskega oplajanja in deficita je konsistentno, če gremo gledati to gospodarsko, družbeno politiko oziroma sistem, da je potrebno iti v varčevanje, da je potrebno iti v varčevanje na vseh nivojih, zato ker proračun ni izravnan, eh, potrebno je jemati posojila. Eh, po drugi strani pa prav tako empirično dejstvo, da ti ukrepi ne zaležejo. Ne? Eh, torej smo neki, pač pogledamo recimo Grčijo, po Španijo, po Italijo, kjer so se bistveno bolj brutalni vrčevalni ukrepi že izvajali na vseh nivojih družbe. Zaenkrat to ni dalo tudi po štirih letih nobenih rezultatov. Gospodarstvo se še vedno ohlaja, BDP se zmanjšuje bolj kot kadarkoli prej. Eh, tako da smo v neki spirali, eh, brez, brez pravega mnenja in vizije, kako bomo šli naprej, tako v visokem šolstvu kot nasploh. In se postavlja vprašanje, kakšno alternativo zdaj iskati tu naprej in kakšno vlogo ima univerza. Eh, pred več kot deset leti je Evropska unija sprejela ambiciozen program, da bo, da bo Evropska unija postala na znanju temelječa družba, tako imenovana družba znanja, Eh, do leta 2010 in da bo vodilna družba na svetu po produkciji eh, patentov in nasploh znanja. Ehm, ta vizija se je očitno podrla, zato ker se gre eh, v zmanjševanje raziskovalnih dejavnosti na vseh perifernih državah Evropske unije in se še bistveno bolj povečujejo razlike med temi dvema državama. Tudi, če pa gremo recimo, po mojem mnenju, v dokapitalizacijo visokošolstva, Eh, visokega šolstva na vseh nivojih, eh, pa je to nek cilj, ki je oddaljen in je utopija, zato ker nam eh, objektivne politične, ekonomske razmere ne omogočajo več tega privilegija, kot smo ga imeli mogoče pred 15 leti, da smo lahko pri nas producirali patente, prav te, teorijo od znanja in jih potem nekako na periferne države tretjega sveta izvažali eh, tam neke brezcarinske tone, kjer so jih potem producirali za dobiček eh, centrov ZDA pa Združenih držav Amerike. Eh, in če gremo pač v tako imenovano družbo znanja, se pojavi problem, ki se mu reče, kje pa potem dobiti ta trg. In vprašanje je dokaj, po mojem samoumevno jasno, samo znotraj Evrope trenutno kaže, da so zadeve tako pripravljene, namreč, kot sem že rekel, veliko, zelo bistveno je to razslojevanje, ki se dogaja na, na periferiji, pa Grčija, eh, Španija in te države nazadujejo, tako da je problematično že zaradi tega, ker če smo čisto <laughs> sebični, ne vemo, ali bi sebe postavili v center ali periferijo, torej v primeru, če gremo eh, konsistentno, konsistentno naprej s to politiko, ne vemo, ali bomo končali kot neki producenti patent, uh, eh, izdelkov, ki jih je uh, patentiral um, pa, center uh, raziskovalen, tehnološki in znanstven, ali bomo pač dejansko v samem uh, centru pro, produkcije teh patentov. Um, tako da se je v bistvu pojavlja zelo, zelo zanimivo vprašanje, kje je zdaj univerza, uh, kakšen je njen položaj in uh, Mislim, da, da ni čas, da se gre nazaj, recimo do 50-15 leti, ko se je puščalo visoko stopnjo avtonomije univerzi in pač eh, pustilo, da ona počne znoter, eh, karkoli pač hoče, eh, da, da samostojno oblikuje raziskovalne dejavnosti, ne zato, ker bi bilo to slabo, zato, ker je potrebno ići en korak naprej, po mojem mnenju, in slediti primarnim razlogom, zakaj so bile eh, univerze sploh tako eh, konstituirane, Eh, po, recimo v koncu 18. stoletja, eh, to, to so ti, eh, to, to pa je ta razsvetljenski vidik, da univerza ni samo avtonomna institucija, ki znotraj sebe producira neke kakovostne materiale, ki potem pronicajo skozi to membrano in splošno pomagajo družbi, ampak je avto, avtonomna kritična celota, ki bi morala predstavljati neko vangardo, na splošnega družbenega razvoja, in na tak način mogoče pri pomoči uh, eh, izhodu uh, države, Evrope uh, iz finančne krize. Uh, tako da, vedno mogoče, če, če bi še kdo od vas komentiral uh, na, na to idejo, uh, pravim, univerzi je potrebno dati še več ogleda, še, še večjo moč in, uh, in da se formira kot neka dejanska alternativa in mislim, da je to naj, največji problem teh varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu, ker so vsaj potihom, eh, potihoma usmerjeni v neke neaplikabilne študije, ki dejansko predstavljajo to kritiko obstoječemu sistemu in lahko konstituirajo neko alternativo. še vedno sem mnenja, da je tako, kot je bilo prej, da je to edini način, da nekak neko prihodnost zagotovimo, ja, da je izobrazba. Zdaj, tukaj ne vidim sploh argumenta, da bi lahko krčil iz sedanjega stanja. Edino, kar je bilo rečeno morda, da ni potrebe, da, jih, da 80% populacije študira. Tukaj ni vprašanje. Ampak ne, da se to dela tako, da se ustrezno denar zmanjša, neka univerza poskrbi se eh, s tem strinjam, s tem pogledom, da univerza se ne sme samo prilagoditi, ampak mora eh, artikulirati svoje neslinjenje s to politiko. Eh, mislim pa, da je v resnici dokaj nemočna, na neki način, dokaj ne bo nekega preboja v gospodarstvu. Namreč, kar opažam že v zadnjih 20 let, oziroma, ja, je, da, so v Sloveniji, da se Slovenija deindustrializira, da Slovenija skuša živeti od nekega vklopanja v neke sekundarne dejavnosti, v nekih eh, storitvenih dejavnosti in tako naprej. To gre do neke mere, morda je cela Evropa poleka za tem, to gre do neke mere. Eh, mi namreč v Sloveniji tudi smo imeli krasne raziskovalne dosežke, ki so tudi vodili v patente. Kaj se je pogosto dogajalo, da so te patenti, ker jih naše gospodarstvo ni bilo sposobno uporabiti, so pač kupili za poceni denarje, drugim so jih, so jih, jih sedaj tržijo. Ne? Uh, Če bi se naše gospodarstvo znalo temu odvreti in bi kmajha bolj aktivno v tej smeri, bi bilo nedvorno boljško rekel, to smer bi morali sem prepričan, da ne bomo mi samo tukaj neko te sekundarne gospodarske dejavnosti se šli, ne? To nas bo pečemo potegnili iz krize od celotoha. ne prepričanje tukaj, ampak in tudi eh, bi se še mogoče vrnil sam za trenutek te, te, te sintagmi krizni management. Seveda je eufemizem, kater je ena zelo grda stvar povedana na še kar lepa ali pa zelo lep način, kot optimizacija študijskih eh, programov, pri čemer gre seveda ponavadi za krčenje števila kontaktnih ur in odpuščanja, ampak imenuje se to optimizacija v tem novo reku. Um, tudi mislim, da si je vaš dekan malo krivico naredil, ko se je pustil opisati kot krizni menedžer, tisti, ki v finančnih pritiskih vidijo priložnost za privatizacijo eh, odločanja, se ne čustijo nazivati s tem izrazom in ponovadi tukaj ne sedijo na eh, okroglih mizah, kot je tale. Če na vaša fakulteta še funkcionira kot skupnost eh, učiteljev in študentov in to morate ohraniti. Narsiktera fakulteta že zdavne ni več skupnost učiteljev in študentov, ampak je pač tako, da smo študenti in torej predstavniki študentov in predstavniki zaposlenih, sindikati na eni strani, vodstva pa na drugi strani, mi smo na vojni nogi. Torej, različna vodstva so se na te pritiske odzvala na različne načine. Nekateri so v tem dejansko prepoznali priložnost za se. Priložnost, da dejansko neformalno uh, prevzamejo pooblastila, ki jih po statutih pravilih in tako naprej, uh, in tako naprej nima. Pa, uh, eh, in samo te dve poti sta možni. Ali se univerza utrdi uh, kot taka skupnost, kot je mogoče nekoč uh, bila, ne? uh, ali pa uh, postane uh, žrtu nekih slo, egoističnih ambicij uh, posameznikov. In samo še nekaj v zvezi s tem rekel, ne, da zanašate se preveč na nas, akademske eh, delavce. Med akademskimi delavci je zelo veliko egoizma in prepričan sem, da tisti trenutek, ko jim bo res začela teč voda v grlo, bodo glasovali za šolnine, bodo dovedli šolnine. Razne manjšine prepričanih, razne manjšine, ki ve, kam to vodi. Um, zato, uh, ko ste govorili, da je potreben uh, upor, da se je treba jasno postaviti proti temu, kar se dogaja. Če se ne boste študenti jasno postavili proti temu, se verjetno ne bo nihče. Ok. No, na te točki je potem eh, jaz odprl diskusijo za komentarje, kakšno vprašanje so govorcem, mogoče... A smemo komentirati vse to? Mislim, meni se zdi strašno žalostno, vse razumemo se to, zmer je težko iti nazaj. Zmer je lažje, veliko lažje iti on kot pa v krčenju. Ampak tisto, kar se meni zdi tle eh, žalostno, ko vas poslušam, je, da smo nekak mi, univerza, v defenzivi. Ampak zakaj v defenzivi? Če smo mi najbolj pametni del družbe, bi morali že zdavnej povedati, pozabimo na trenutno politiko, vse ni nič v zvezi posebej s trenutna politika, problemi so 30 let starji ali pa še več. Univerza se v 30 letih skoraj da ni nekaj, dejansko spremenljiva, spremenila. Prej sta dva kolega, študent in naš pred, uh, re, uh, dekan rekla, a ste šli kdaj po gospodarstvu? Jaz sem ustanavljala inštitut na uh, Primorskem zato, da bi uh, naredila drugačno vrsto, veliko bolj avantgardne in veliko bolj, kako bom rekla, z novimi idejami prepletene uh, ga inštituta ali pa univerze, ni rata, jasno, zaradi tega, ker se zmeri najdejo ljudje, ki jim do tega sploh ni. Ampak, kad ste šli po gospodarstvo in ste videli to, ker sta te dva ugotovila, da Slovenija sploh nima razvoja in da ima same take eh, eh, dejavnosti, ki mu ne prinesejo nobene dodatne vrednosti z zelo redkimi izjemami. In kaj je univerza naredila? Kaj smo mi naredili? da se kar pri fakulteti za matematiko in fiziko ustavim. Koliko naših študentov, ki so posebej dobri v povrečju, ne pa zares, zares inovativni, ker nismo nač naredili, da bi take posebej ven vlekli, koliko so si sami, je ustanovilo nova podjetja. Zelo, zelo malo. Jaz vem za dva, ampak najbolj ših je precej več. In kar mora univerza narediti, je dnevni politiki, vseeno kateri, predlagati to, kako naj to gre naprej, kaj smo mi sposobni narediti, ne se zdaj za globalne reči gre, za to, kako se bo vse skupaj spremenilo, za to, kaj bojo počeli vsi tisti študenti, za katere nihče ne skrbi, ki nimajo služb. Kdo mora generirati nove službe? Pa ja ne minister, se je skozi te šole šel in ga nismo naučili. To pomeni, mi sami moramo, profesori pa študentje, se skup povezati pa nekaj narediti. To, da smo zdaj uporniki, to je velik premalo tudi za te pri, privatne šole. Ja, sej ni treba drugega kot postaviti, kako kvalitetne morajo biti privatne šole, da bojo v Sloveniji, ne nam posebej univerzi na Ljubljani, v Ljubljani v korist, namesto da bi nas motile. In če bojo boljši kot mi, se nas ne bojo motile. Takrat bomo mi morali se bolj potruditi, pa bomo vzcvetili. To bo imel problem je v tem, da se da nihče ne pogleda za res problemov, da univerza najbrž nikoli v 30 letih ni kot enota, enih pet projektov predstavlja uh, aktualni vladi, kako se lahko naprej uh, gre in vlada, ki najbrž ne zna takih eh, programov, saj mi smo po definiciji najbolj pametni, narediti bi samo izbirala med njimi tiste, za katere bi menila, da jih lahko sprav skozi. Najbrž mora univerza se najprej tako urediti, ne da se to je tudi ena možnost, sem meni se zdi, da je to žalostna možnost, da smo v opoziciji, pa um, jamramo, kako je vse to dokler, je res, in jaz nadredim, da ni. Še najslabše je, če bojo študentje, ki nimajo zadost visokega standarda, morali plačevati šolnine, pa si sploh ne bojo upali in to je potem pol ljudi odrežete, ta pametnih ljudi na univerzo. Ne? Ampak treba je narediti univerzitetni, univerze v Ljubljani, oddelka za fiziko, eh, fakultete za matematiko in fiziko, program, kako bo zaposljivost v bodoče šla in eh, ugotoviti, kaj ne počnemo z vsemi tistimi študenti, ki najbrž niso sposobni generirati novih služb. To pomeni z nami, z profesori nekaj narobe. Jaz mislim, da moramo, jaz to propagiram, sebe se upravičujem, zmeri govorim o tem, kaj moramo mi narediti, pa nikoli ne pridem tako daleč, da bi sploh koga pripravila do tega, da bi mi prikimal, pa sem na oddelku za fiziko, vse kima že še, sam ben tega ne uh, zares podpre. Ampak uh, treba je res kaj narediti in ne moramo biti mi v defenzivi. Mi moramo biti v ofenzivi, če smo cvet pameti v Sloveniji. Drugače ne bojo pa res študenti ušli, ampak ne pa čisto pametni bojo stali, pa se bojo tepli. Tisti, ki pa so povprečni, pa če bojo kje kaj najdela, pa excellent average, bojo pa ne bo še res učili, ampak mogoče tistih tudi ni tako zelo škoda. Ustali študenti se pa ne puste, pa profesori tudi ne, ne, treba je najti pot za Slovenijo, pa ne morejo najti minister, pa ne morejo najti politika, vse ne zna, pa sme ne zna. Se upravičujem za tako, da bojo. seveda na dolgi rok, mislim, na kratki rok ne moramo eh, zdaj le reševati eh, makroekonomske situacije, v kateri smo. Uh, lahko pa najbrž uh, z neko organiziranim načinom uh, stavimo svoje zahteve uh, in recimo 17. novembra, ko je napovedan sindikalni protest, je dober način, da kratkoročno mogoče profesori in študentje skupno stupe, skup, stupimo skupaj uh, in povemo, kaj si mislimo o, o, obstoječi, o obstoječih smernicah, eh, kaj se dogaja z visokim šolstvom, za obstoječo novelo eh, in dosežemo mogoče neke kratkoročne spremembe eh, in potem na tem gradimo tudi postopoma to, kar je profesorica omenila, se pravi to dolgoročni, ta dolgoročni, dolgoročno poslanstvo univerze, ki ga pa lahko gradimo šele nekako z, s tem, da ustvarimo prostor, v katerem bo, se bojo take stvari govorile. jaz mogoče še en komentar. Jasno je, da univerza ima in potrebno pogoj, to so študenti. Prav, brez študentov ni univerze. Samo s profesori so to raziskovalni inštituti. In tako, kot se začne univerza, začne pri študentih, verjetno so študenti edini, ki lahko kaj dosežejo, ki, ki imajo realno možnost, da v sedanji situaciji kaj dosežejo. Mi seveda vedno odpremo usta, politiki že vejo, kaj bomo rekli. Spomnim se, kako je Jelinčič, eh, ki ga zdaj ni več v politiki, pred par leti, ko je vlada, prejšnja vlada, uvedla sistem oziroma državni zbor, da so znanstveniki eh, ob nekem terminu predstavili svoje delo in potem so nekoč Jelinčiča novinarji vprašali, zakaj pa eh, vi nikoli ne pridete na ta predavanja. Pa on je rekel, kaj mu hodil, vse že vse vejo ali bom nič zastopil, ali bo pa nafeta. Tako da, čim se mi pojavimo, dejansko politik reče, že vem, kaj boš rekel. In dejansko ponovadi to rečemo. Medtem, ko študenti gre za vas, vas pa bojo poslušali. Po eni strani vas je veliko, imate za sabo svoje uh, sorodstvo, se pravi, še več vas je v resnici, in uh, gre za vas, se pravi, vi morate biti odločeni, da kaj naredite. Verjetno je pa jasno, Eh, kaj je narobe in kaj bi že treba narediti. Okay, potem še kakšno vprašanje za sogovornike, mogoče z bigom roke ali kakšno mnenje. polovico, namreč prej se je govorilo na neki točki v izravnanem proračunu, ne povem, da je to ekonomska logika, predmoderna ekonomska logika iz 17. stoletja, ki se je um, začela revitalizirati v 70. letih 20. stoletja, ne iz kakršnih pol znanstveno, znanstvenih politično-ekonomskih razlogov, ampak je šlo tle za pač um, čisti ideološki boj v smislu to, kar je um, gospod Marinčič omenil, um, da je bila ta zadeva plasirana kakor zdaj varčevanje za pač potrebe družbene redistribucije, se pravi za to, kar je javnega, kar je skupnega, da se prelije v tistih nekaj zasebnih žepov v um, zasebni profit. Um, druga stvar, ki je bila izpostavljena v zvezi, in sicer to, da varčevanje ne dela, empirično dokazano, to je pa seveda res, pač v čist vseh državah, um, recimo, če vzamemo samo um, Evropo ali pa celo samo Evropsko unijo, za zgled, um, so politike zategovanja pasu prinesle neko bedo, um, prinesle ekonomsko nadaljno stagnacijo, skratka, um, naredile so jih obratno kot to, kar so um, obljubljale. Um, na drugi strani so pa tle klasični protikrizni ukrepi, ne vem, čist, čist um, kenezijanski, um, ki grejo eh, spet čist nasproti izravnanju proračuna, to pomeni, da se, za, da se država zapufa. Um, Zaradi tega ta investira v izobraževanje, v infrastrukturo, infrastrukturo um, tudi kadar je treba um, direktno v samo produkcijo, tudi se strinjam z, vaš, z gospodom dekanom, um, da je bila dezindustrializacija neka um, velika napaka. Tako da po mojem je tle, na tista agenti, zakaj se pa tle borimo, um, ni samo proti varčevanju, ampak je treba tudi povedati, da le, če hočemo splezati iz krize, prvič varčevanje ne dela, to že vemo, Druga stvar pa je, um, kakor so v preteklosti prišli marsikakšno, marsikakšno um, krizo kapitalizma, je pa to, da se poveča pač javna, javna poraba in da je tle krčenje sredstev univerzi ali pa kakršnikoli drugim um, javnim servisom um, ekonomska, ekonomsko pač totalna neumnost, um, politično je pa to pač dizaster za veliko večino državljanov um, Republike um, Slovenije. Vsega eh, pa pač samo zanimajo načini organizacije, um, kaj morajo tle v tem primeru ljudi narediti, na, na res tako se povezati, um, a so protesti pač tudi tisti način, um, s katerim se to sporoči in dejansko kaj doseže, skratka čist neko, kaj storiti v takih razmerah, vprašanje bi tle podprlo, me zanima, kaj govorci mislite. Eh, ja, eh, jaz se z vami, kolega, zelo strinjam, ne, to, kar ste povedali, zgleda, da imate očitno imate ekonomsko izobrazbo ali vsaj se s tem ukvarjate. Ja. S tem se zelo strinjam ne? in to smo videli na primerih, da ta logika vrčevanja na tak način dejansko nikamor ne pripelje kot v večjo. Se, se to je povsem jasno, ne? se mi treba, da si ekonomist, se to tudi tam nagovarja, fiziko je jasno. Je pa tukaj en fenomen, ki, ga, um, ki se je že večkrat v svetu ponovil ne? in ki ga mogoče nismo zadost, ki se ga zadost ne zavedamo. Uh, Ja, mi smo zdaj v neki valuti, v evropski skupni valuti, ki ima svoje probleme in smo upeti v ta sistem, pa nismo zares fiskalne integracije Evrope naredili. Skratka, vsaka država je podvržena ne milosti in ne milosti trgov. Vemo po izgodovine, recimo, če se vas spomnil na en primer, ko se je Argentina pred nekaj desetletji odločila, da bo vezala svojo valuto na dolar, ameriški dolar, je bila to katastrofa, ne, ekonomska in preprosto se je končala z zelo slabo, z, um, se mora spet to sprostiti in so imeli velike ekonomske težave. In mislim, da je del problema v resnici v tem, ne? če bi mi, uh, če ne bi bili tako upeti v evrosistem, kot smo, bi preprosto lahko rešili problem z neko interno devalvacijo, ker pa tega zdaj ne moremo, tako smo tudi v času Jugoslavije, konc koncu se je to dogaja, ker pa zdaj tega ne moremo, se pa dogajajo takele stvari. In, um, in tukaj potem na mesto, ne, da bi se vse skupaj malo skrčilo, pa ostala struktura. Ne, pa to je bilo tudi razlog, zakaj je univerze so predlagali ministru, če je treba privrčevati, ne se privrčuje z linearnim znižanjem, ne, ne, pa z, ne pa s takimi ukrepi. Ne. Tako da je še ta moment evra, se mi zdi, da je. Slabo je to, ne, ker evro, kljub temu, kljub tem svojim problemom, ima strašno visoko menjalno razmerje tako z dolarjem kot z ostalimi valutami kot eh, jaz se bojim, da dolar je mogoče ima še hujše probleme kot evro, sam da jih eh, skrivajo, pa oni imajo bonitetne hiše. V resnici pa vemo, ne, da je problem tukaj hud, da smo vsi zadolženi in oni in mi in Azija pa na drugi strani pa prosperira. Ne. Uh, tako da tle so velike stvari odzad, ne, ampak to bi nas predaleč prepeljali, če bi zelo veliko o tem diskutirali. To sem samo kot repliko nisem hotel niti začeti tega. Ne. Vse ehm, so naši problemi od tega neodvisni. To nas še po, dodatno po glavi tebe, ampak že, že brez tega, tisto, kar sem prej povedala, gospodarstvo ne zdrži. Samo smo se eno peti v neko makroekonomsko sliko, tako je celotnega svetovnega gospodarstva. Vi imate prav to, kar ste vi rekla, ne, je, vi ste predvsem podarali, to je absolutno res, ne, da imamo v Sloveniji gospodarstvo, ki je čist prenisko dodano vrednosti ima ne, in seveda na kratki rok ste ne more vzdržavati tega aparata, tega, tega javnega sektorja, ne, ampak eh, kljub samo, ne, eh, mislim, da ni rešitev, ne, taka, kot jo sedaj ta vlada naprodaja, ampak je, Ta, jaz sem pristanč bolj te teorije, ne? ko se reče kenizijansko ali kako pre. Ja, vprašanje je kaj naprej. Ne? No. Mislim, da se danes eh, v celotnem dialogu, pa tudi na pobudo gospe profesorice, eh, zelo jasno, jasno pokazalo eh, to, kar sem sam nakrat pomenil v prejšnji repliki in sicer, da univerza zmore veliko več, kot se jo zaenkrat uporablja, izkorišča, kot se jo pošteva. In v tem okviru Eh, je potrebno, da se po mojem mnenju eh, univerza, tako študentje, predvsem pa profesori z nekim pozitivnim programom eh, aktivirajo, bolje izpostavijo in predstavljajo neko vangardo, ki lahko postavi čisto strokovno, ne politično, alternativo obstoječi politiki, ki očitno nima pojma, kaj dela, zato ker so rezultati posod po Evropi enaki in to je katastrofa. Vsekakor torej vrniti Eh, univerzi eh, več ogleda v družbi, prste stran iz političnega nadzorovanja univerz, torej ne reformi, eh, ne noveli zakona o visokem šolstvu. Druga stvar pa je, kaj, kaj narediti zdaj. Ne? Za, za te stvari vseeno potrebujemo nek čas, ne gre za pričakovati, da bi univerza kar takoj obrnila, obrnila ploščo in začela zelo aktivno prisostovati pri vseh družbenih ključnih vprašanjih, čeprav bi to bilo zelo res eh, potrebno. Eh, vprašanje je, kaj je naslednji korak. Eh, mi smo oktobra, univerza še bo nekaj mesecev zagotovo zdržala v tem okviru, ki je že zdaj problematičen, ampak čas se nam izteka in v primeru, da bo vlada dejansko nadaljevala z rezi in in z drugim letom še za vsaj 15 milijonov evrov vzela univerzi, so šoline tako rekoč pred vrati, pa ne zato, ker bi univerza hotela več čunine, ampak zato, ker preprosto ne bo objektivnih eh, ekonomskih pogojev, da bi se eh, izobraževalni in raziskovalni proces normalno izvajal naprej. Vprašanje je torej, kaj lahko storimo skoraj da iz danes na jutri. In eh, moje mnenje je, da, da ne smemo biti tiho. Prva stvar, da ne smemo ostati tukaj in postiti, da, da se stvari naprej dogajajo brez nas, pomembno je, da se, po, da se povežemo, pomembno je, da ste sploh prišli na ta dogodek in uh, da, da so vam bile predstavljene neke informacije, do katerih zagotovo niste imeli dostopa, zato ker uh, ni v javnem interesu, da bi, da bi ljudje uh, se dejansko aktivirali. Uh, potrebno se bo naprej povezovati, uh, to, to je moje mnenje. Uh, Najbrž bo potrebno izkoristiti prihajajoč teden, uh, ko so napovedani tudi sindikalni protesti, zato da se jasno sliši, da ne gre samo za, eh, za javni holding pa slabo banko, ampak da se gre v veliki meri tudi za eh, kvalitetno, brezplačno javno visoko šolstvo in tu je stvar na nas, koliko smo se pripravljeni eh, udeležiti tega gibanja. Ehm, mi v Iskri smo se deklarativno odločili, da podpremo proteste, tudi danes na novinarski konferenci mladih organizacij, ker mislimo, da je potrebno vse opredeliti deklarativno in to protesti tudi so mirna manifestacija nezadovoljstva. Še bolj pomembno vprašanje pa je, kaj stori dan potem. S protesti se verjetno ne bo nič rešilo, oziroma mogoče, če bodo dovolj množični, vlada lahko omakne novelo v visokem šolstvu, s katero se stroka itak ne strinja. Um, torej, vprašanje, kaj en dan po, po, po, po protestih. Ne, ne moremo pričakovati, uh, da se bo s tem končalo. Uh, v Iskri smo pripravljeni uh, v sodelovanju z vsemi študentskimi organizacijami, pa tudi v sodelovanju s profesori, nadaljevati z, z tem, kar smo začeli danes, izobraževati javnost, jo, posta, jo prisiliti, v bistvu, da zavzame neko stališče, ki mislim, da samo imelno jasno v tem primeru, in da stori tak korak naprej. Izoblikuje nek pozitiven program, ki bo dajal odgovore, zakaj ne varčevanju, kakšne so alternative in da se pač odločno postavimo po robi uh, temu, kar ne dolgoročno, ampak že kratkoročno lahko razkroji eh, javne univerze in eh, vsem dostopen študij v Sloveniji. ste s temi sestanki oziroma temi le informativnimi srečanji nadaljevali? Boste imeli še nekaj ne, do... Predvideno je, ja, mislim, tudi odziv je zelo pozitiven, tako da seveda danes nismo vsega, kar je pomembno povedali, ne? veliko stvari še ostane. Ne? Ja. Tako da ja, zagotovo, mislim, če se vam zdi v redu, pa še toliko moje. Mislim, da je v redu, ja. ja. Prav v resnici žal, da niste še nekaj povabitve. Vse je v bistvu še precej dogodkov, tudi rektorja bomo povabili na nekatera prihajajoča. Mislim, da imamo zaenkrat splaniranih še sedem okrognih mis ali šest, eh, tako da stvari se bodo dogajali. Jaz upam, da se približimo kakšnemu vsegu kot tu. Eh, Zahvaljujem sem še to povedal, ko sem bil nekoč pred par leti na obisku na ehm, na univerzi v Padovi, ki je ena od najstarejših univerz na svetu, eh, sem se naučil, da so jo na začetku vodili študentje dejansko. Študentsko telo je vodilo univerzo, seveda so plačovali tudi šudnje, ne? <laughs> ker takrat še ni bilo državnega financiranja. No, to je zanimivo. Protestov, ne? Tukaj je seveda eno tveganje, ker protestiranje je po definiciji defensivna drža. Samo po sebi. Ne? Če nimaš zelo, zelo jasnih vesev, po mojem, ne, je treba tukaj predvsem zahtevati. In uh, kar se tiče našega sindikata, lahko rečem, da bomo dosledno proti šolinjenem, kljub vsem tveganjem, ki jih to prinaša za nas kot zaposlene, in da bomo se na uh, te javne očitke, da smo v resnici eni pohlepni paraziti, ki ne delamo nič, odzvali malo arogantno in bomo odgovorili na to zahtevo, po pravičnejši uvrstitvi eh, zaposlenih v visokem šolstvu eh, v plačnem sisteme. Javno bomo povedali, da ni prav, da lahko docent 10 let obtiči v 32. plačnem eh, razredu, potem pa ne pove država, potem pa ne, ne pove javnost, ali nas sploh potrebuje. Odgovoriti bo morala zjaviti tam. vali ehm, komentar, vali vprašanje. In sicer ehm, nanašal se pa na to, ne, ehm, nekak, torej mi je bilo na profesorčen komentar, te ukrepi, torej, da se ga protestira, v bistvu v nekem večjem smislu izpadejo zelo kratkoročno, zelo partikularno. Tudi to, da se bolimo, da bo docent dobro plačan in tako naprej. Ne. Ampak mogoče komentar od profesorce je bil to, da imamo mi neko dožnost, ne? in komentar je bil ta, da je dožnost ustvarjati nove službe, ustvarjati nove, uh, nove stvari, ne? kot ne vem, ampak mogoče še to. Um, Zraven verjetno paše tudi to ustvarjanje, ustvarjanje neke strategije, ne? ustvarjanje mogoče tudi politike. Ne? Na nek način imam občutek, da to je tisto, kar je bilo preuzeto, ne? to je tisto, kar je politika počela 20 let, pa ni nobenih odgovorov. Ne? In vprašanje za vse je pa to, kako to začeti izvajati oboje. Na eni strani se, se govori o tehnologiji, o službah in na drugi mogoče še bolj pomembni o perspektivi, o, pač, o tem, kakšno družbo hočemo, o tem, kakšno ekonomijo hočemo, o tem, kam hočemo iti. Tako da kako v bistvu se začeti o tem pogovarjati. Mogoče malo težje vprašanje, pa malo dolgoročno, ne če je primerno. Tako. naj, najbolj računajo, ki prvati te, zakaj je to študente, ne, 80% ali koliko eh, ljudi študira, ne, zaradi tega, ker v bistvu te storitvena dela ali pa ne vem, ko je poklici, so slabo plačene. Če bi začel tam konkurirati in no, zdaj to obstoji, če ne vem, privatnim uh, firmam, ne, se pač lahko normalno, ne vem, uh, skupnimi sredstvi, koliko je če, ne, bom pogovor v celi družbi in potem bi se pač lahko začel, ne vem, zasedati pa, pa večje, pa ne vem, uh, no, znam se zdravstveno, ampak daš <laughs> pa druge službe, pač pa ne vem, to pa bi lahko kakšen privat inštitut, ne vem, prvo, kar bi lahko, ne vem, pejte projekte, uh, mednarodne projekte spremljamo, ki na primer zdaj ne more, tako, pač, ki so zdaj pripravljali to. Pač no, z družbo, znotraj družbe, no, če bi se v samih začetku. No. Neke vrste, neke vrste zadruženištvo skupno sodelovanje. Ja, tako, tudi novo družbo znotraj družbe, ker druge ni pač. pač če vse skupaj propada, ne, če se eno ladico narediš, vedno tako, kako ne, pa še novo pripadaš. Seveda, zdaj kolega je postavil zelo, kako bi rekel, kompleksno vprašanje, na katero očitno si nihče ne upa odgovoriti. Ehm, tako da mogu sam ponuditi nekaj odgovorov. Ehm, zdaj, ehm, dejansko pač vidimo dejansko neka protislovja v sami družbi. Vidimo, da nam konstantno govorijo, vlačevanje je nujno, prosto denarja ni, po drugi strani pa vidimo eh, neizmerno, neizmerno negativne posledice tega vlačevanja vseh država in, in nekako se nam to protisloje kaže kot neod, neodpravljivo znotraj obstoječih razmer. Tako da mogoče je tukaj naloga univerze in nasploh eh, intelektualstva kot takšnega, da, da ponujemo